Uliniambia mimi nilikwambia wazi sana. Ah, ah, cha kukwambia nini hapana. Nimekupata kama ingekuwa mtu mwingine shwari. Huyu ni nani? Nataka kujua huyu ni nani. Huyu ni nani bro? Huyu ni mfanyakazi. Huyu ni nani pia? Hapana, mimi nataka kujua ni nani. Mimi nataka kujua ni nani. Sasa tuna hakuna cha kujua. Sasa unarusha vitu. Ona. Hapana, ni nani huyu? Ni nani huyu? Huyu ni nani huyu? Wili huyu ni nani? Simpige. Huyu nani wili? Sikia babes. Sikia babes. cha babes wili. Huyu ni nani wili? Hakuna kuna cha babes. Hakuna cha babes. Mimi eh. Ule ni nani nijibu. kumi na minane Hey guys, it's your boy Christopher ndani ya The Huge TV Show kama kawa. Tumerudi na show. Eh, wanze, poleni sana. Nilikuwa nimepotea kidogo mashughuli 1 2 lakini nimerudi show kama kawa. So hapa niko Mtata, sijui kunaitwa wapi. Niko na mwanadada hapa, tumepigiwa simu, oh, sijui ana shida gani. Unajua si ndio wasee tuna solve mashida, hatutaki watu kuchitiana. So niko na mwanadada hapa, naona amebonda mbaya, nataka kuje atuelezee shida yake ni gani. Oya, sasa kwaje? nikopoa mi nilikuwa nasema nilikuwa na issue fulani nime, nilikuwa nime nilikuwa nime travel kiasi nimekuja kufika kwa hao mhm. nimepata boy wangu wakiwa na demu mwingine wakiwa kwa malazi Sasa hiyo ni... issue ndio anashinda kwaje? Ni boy yako? Ni boy wangu ambako tunafanya wedo naye. Uko sure? 100%. Ako na mtu ndani? Eh, kwa kitanda kwanza. Ay, ni wapi huko? Huku mbele, twende Tunazaenda. E, Hakuna vita itatokea. it as long as resolved. Oh, ah, sa twende tu hii usa ume umetujuaje na umepata namba yetu aje? Kuna beshti yangu yeah. Mhm. alinishow about nyinyi na yeah. Mhm. solving issue yeah. Mhm. about watu wakiwa wamekosana hivyo yeah. yeah. Oh, saa ni sisi tuko mm. Saa like, si tunapendanga stori iishe tu venye tumeanza, tunapangi ika ama nini hata mimi ndio maana sitaki vita, ndio maana jamani, nikawatafuta mkuja mhm. mwende mfanye usolve maneno. Sasa huyo mnaishi na yeye ama ni hapa? Tuko tunaishi na yeye, mhm. ni venye for the time being nimekuwa nimeenda mahali mhm. eh, mmedate na yeye hapo kaula like one year sasa, eh. eh like one year one year, mlioana uh-huh. nini? na siku. wiki moja. tumediscover and then tumeona last week. Hapa ndio nilikuwa amenipea shughuli, akaniambia vile tumeona hivi ndio ndio. Sasa unasema ati alikuwa acha ushago? Eh, aliniacha ushago akaniambia mhm. atanitumia fare nifanye nini? Mhm. Nikuje. Mhm. Sasa mimi nimeongoja wenyewe nimekosa mpaka nimehaso mimi mwenyewe nikakuja kukuja kufika kwa mlango nikapata viatu za nini za mwanamke. Na nikarecall naibu akiniambia huyu mwanaume uleta wanawake kwa nyumba. Unaona? Sasa hiyo ndio ikafanya nikawa nikajua kuna mwanamke hata kwa kwa sasa hivi wamejifungia kwa nyumba ndio zile zote za mwanamke. Ndio mlango imefunguliwa. Eh, ni mlango imefungwa hii. Sasa ai si ataleta ngori. Hawezi leta ngori, mimi ndo namjua. Mm. Mm. Ni hapa. Eh, ni hapa. Aya bisha tusikie kama haya. Tutakufungulia sisi. Hapa ndani na watu. Wako mm, kwa nyumba wamelala. wanajivinjari tu. Oya, oya, unaitwa nani? Wili. Wili. Ai bro, unasikia watu kwa mlango, utaki kufungua walai. Bro, ni sisi sasa. Unajua huyu. Subiri, subiri, subiri, subiri kwanza. Subiri, subiri. Unamjua huyu. Subiri kwanza. Alafu unapigania aje kwa. Unaingia, unaingia kwa nyumba aje. Hapana, hakuna cha kuingia kwa nyumba. Nini unaficha huko ndani? Unakuja kusikia wewe ni nani? Mwenyewe unakumbuka yule nilikuwa ah, ah, nakwambia. Ni mfanyakazi mwenzangu. Anafanya kwa kampuni ni sasa? ndio huyo hapo kwa nyuma ametoa manguo na umetoa manguo. Amekuja na alikuwa ametoka. Sikia, sikia kwambia. Sikia, sikia kwambia. Nani huyu ametoa manguo? Sikia hapa sasa. Yeye amekuja, sikia. Amekuja. Amechoka sasa. Alikuwa amechoka. Alikuwa amechoka amelala sasa hivi. Sio kulala. Nini amekuja alikuwa anapunga upepo. Eh, anapunga upepo na nguo zikiwa mkiwa mmetoa manguo. Sasa mimi nilikwambia. Nilikwambia. Uliniambia nini nini? Ah, ah. Uliniambia nini? Nilikwambia wazi sana. haja kukwambia nini. Hapana, nimekupa kama ingekuwa mtu mwingine shwari. Huyu ni nani? Nataka kujua huyu ni nani. Huyu ni nani bro? Huyu ni mfanyakazi. Huyu ni nani pia? Hapana, mimi nataka kujua ni nani. Mimi nataka kujua ni nani. Sasa hakuna cha kujua. Sasa unarusha vitu. Ona. Hapana, ni nani huyu? Ni nani huyu? Huyu ni nani huyu? Wili huyu ni nani? Huyu nani wili? Sitaki cha BEPS wilii. Huyu ni nani wilii? Hakuna kuna cha BEPS. Hakuna cha BEPS mimi. Ule ni nani nijibu ule ni nani? Huyu ako hapa kama nani? Huyu tulikuwa nafanya kazi naye sasa. Kazi kwa kampuni huko sasa hivi. Sio nakuelezea sasa Bebs ni nini? Bebs ni age. Na yeye amedai amechoka, sawa? Tunaona wanapika hapa mchele. Kupika age. Na kusikia. Na kuliko niende kwa hoteli, sawa? Kuliko twende kwa hoteli tukakule Bebs. Tunaona nimefanya wema. Eh, umefanya wema kutoa manguo ziko wapi nguo? Ziko wili? Wili ziko wapi Na wewe nani? Nataka kujua kwanza jina yake ni nani? Umeniacha tumefanya harusi wiki ijaisha. Uliniambiaje? Ah, For Mimi nilikwambia wapi? Ah ah, mimi nataka kujua ni nani, ulinijibu ni nani? Sasa hakuna cha kusubiri. Sasa huyu ni boy yako, unafanya naye kazi venye anasema. Yeye amenichukua akaniambia nikuje kwa nyumba, hana bibi. Hana bibi. Yes. Eh, una bibi. Ama huyu si bibi yako. Mimi ni nani? Hauna bibi sasa. Bro, hebu sema huyu si bibi yako. Sikia. Ah, ah kuna cha kusikia explain. Tunataka explanation. Si ndio na kuexplain Sawa? Sema. Mimi nakwambia nimekwambia wazi, sawa? Nimeona kuliko niende kwa hoteli, sawa? Mm Mm niamue kuja wapi? Mm-hmm. Ah, ah, wili, ah, wacha niulize, si ndio? Mm. Swali si mbaya. Mbona angekuja, si ndio hii kiti, si ndio? Eh, mbona akatoa wakatoa eh, manguo wote? Kutoa manguo. Manguo wote. Kutoa manguo. Kuna maanisha wote wako uchi. Joto gani? Joto gani? Huni na asikia. Mimi sitaki kujua wili huni na Mbona sitaki kujua wili huni haina haja vita. Mbona uongee? Vita gani huni nani? Mbona wewe pia uongee? Wili. Mbona we uongei? Mbona uongei? Siongei juu aliniambia hana bibi. Sasa mimi mkebe na yeye ama? Mimi mkebe, si ndio? Yes, tulikuwa tunafanya kazi naye kwa kampuni moja. Akani explain akaniambia amenifanya amenipenda uh -huh. so twende kwa nyumba uh eh, -huh. kupendana kila mwanamke unapenda mm. kila mwanamke unapenda funga nini isianguke hapa tukiona ona fanya hivi uh mhm. -huh. i understand sir uh mhm. -huh. na umesikia eh, eh, ame, amejiexplain si ndio? Mhm. amejiexplain nini? Mhm. na ndio niamue kufanya hivi pia mm -hmm yeye mwenyewe ameshaini cheat siku moja. Sasa mhm. sikatai. Nina hiyo uchungu. Eh, uchungu. Hata ah, ah, uchungu. Unifanyia aje? Yes, kukuchita hata unichitingi. Unichitingi, si ndio? Unajifanya mwokovu, si ndio? Nimeshaikucheza. Eh, ah, sasa unafanya nini? Sasa unarukaruka, si ndio? Uchezi, unichezi, si ndio? hapa hakuna kitu anatukuuliza ah, huyo, sio kumaanisha kuna kitu kilikuwa kinaendelea ah, lakini hiyo kutoa manguo manguo haina ah, joto joto gani? Mgeni ungekaa nje. Mgeni amekaribia sasa. Anataka kujua huyu ni nani. Kwanza unadai anataka kuoga kwanza. Kitu ya kwanza. Amedai anataka kuoga kwanza. Kitanda ya, ya bibi yako na eh. ifai kufika mwanamke. Hiyo ni laana ni nini? Hiyo ni laana mbaya sana. Mgeni anakalia kiti. Namejua mlikuwa mnapika Joto mingi. Joto gani? Ametoka kuoga saa. Kwani sisi hii jua imetuchoma tukinini? Amechange manguo ukiwa hapa. Ayo ah, happy uko na vituko. Iko ah, wapi maji? Fanya hivi. Iko wapi maji? Ndio anaenda kuoga. Fanya hivi Fanya mhm. hivi. Patieni one minute, si ndio? Mhm. Fei. Ifanye nguo saa. Wewe niachie hii kesi saa. Ah, ah, ah, mm-hmm. Unatoka mbali ama? Hapana. bro, sawa utaoa na. Ah, mimi nataka juu nijue. Unajua Willy aje explain. Eh. Udem ameji explain, si ndio? Willy aje explain ni nani kwake. Bro, hebu jitoe. Eh. Ah, kuna cha baby, mimi sitaki cha baby. Jitoe. Eh. mi sitaki cha baby, nataka uniexplainie huyu mwanamke ni nani, amefika hapa aje tungepata ah, mm, ungefanya vizuri, ungeenda hata kwa lodging kushinda kukuja kwa malazi shwali eh. kwa kitanda yenye tunalalanga. Unajua mimi nime explain nini wakati, wakati, alinicheat mhm. mimi hata siku anajua kama anaingia leo. Sasa umelipisha Ah, Nilimuuliza kama nilimchiti, nilikuja tukalala na mwanaume kwa kitanda tu kulala naye. Tula ulinipata kwa nyumba? Hapana. Hata kama ungengekuwa revenge ungeenda huko nje, sawa? Wewe eh, mulienda na mahali pengine. Mimi hata sikumchiti, alinipata tu tukiwa nikihug tu only kuhug, nende huko malazi surely. Sa songa hapa kwanza utuelezee. Sa uli um, umekaa hapa dakika ngapi? minutes. Si 10 minutes. Sasa tumepata kwa hivyo tumepata kaa ndio mnaanza. Mm. Ai, poleni sana. Lakini um, sa huyu umekaa naye how long? Kideti na yeye. Tumejiona for like two months hapo. Two months. Mm. Ukujua wako na bibi? Yeye mwenyewe aliniambia hana. Hiyo ndio mara ya kwanza yako kufika hapo? Yeah. Sa bro, hii ni gani? Hii ni gani? Mimi hata nimeshindwa nimalize hii. Acha nikwambie bro, sawa? Hii ni gani? Mimi sio kupenda, sawa? Mhm. Na ndio maana nimekwambia, sawa? Mhm. Na kama ananipenda mhm. na ameona hii ni kosa imetokea, si ndio? Yeye mwenyewe ufanya makosa na binadamu hufanya. Sasa hii kosa nayo ni kubwa. Niulize, angekuwa amechapa mtu ingekuwa sawa. Kulala na mwanamke mwingine kwa kitanda yangu tena. tumia mwanzio ndio. Hii bed haina ungemtandikia hapa chini halala. Naweza uza bed. Ah, Naweza uza na nikununulie nyingine. Hapana, nyingine. Acha na hii. Hii ndio yenye tulinunua wote, staki nyingine. Mimi kitu nataka kujua, unajua kuja ni explain ni nani hiyo ndio mcheli, mcheli siungue nikiona manze. Yezi wewe. Wewe hujani explain, nataka ku explainiwa. Moto eh. Sasa. Hujani huu mwenye Feria amekuja akasema nani atoke nje kwa hawa wote? Nani atoke eh, nje? Eh, decision is yours. Nani atoke nje? Ubaki na nani? Vae manguo kwanza. Nivae manguo niende wapi? Nivae manguo naenda wapi? <laughs> Sasa Feria. Hiyo ndio swali yangu. Sikia Feria. Pande Feria. Sawa. Na yule ni mke wangu wa ndoa. Eh, sasa ndio umejua ni mke wako wa ndoa, lakini mke wako malazi hapo unajua. Kwanza nyamaza kwanza. ni nini? Acha tumsikize tusikie. Babe. Sikia mkwambie. Ati babes bro mbele ya babe. Hakujamanikiwa na bado hajachanganikiwa Tunawasikiza. Sawa. Wewe ingia hapa ndani, ngoja Mungu alafu Hapa sulimpata hivyo, siwache akaa hivyo. Hakuna mahali unaenda. Mwenye nyumba ndo huyu amerudi. Ah. Huyu ndio mwenye nyumba. Hapana, achukue ah, eh, nguo zake aende. Achukue nguo zake aende. Ah, nyumba ni hapo. nguo zake. Utajua nguo eh, zake. Eh, nguo zangu najua. Abebe nguo zake aende. Niangushe kwa gazo. abebe nguo zake aende. Hakuna cha beba. Hakuna cha beba. Sikia. Unakumbuka ile kiapo tulikuwa? Hutaki kutoka. Eh, kuapa lakini nani alikutimiza? Unakumbuka vile tuliongea? Tuliongea nini? Yes, tuliongea lakini. Na zote acha nikwambie, kuna ule msemo wanasema vipi? Mwenda pole uaga ajikwai. Eh, hata kama. Ah. Na, na unaenda mbio mbio ya nini basi? unaenda mbio mbio kutafuta mwanamke mwingine shwari. Yes, mimi naenda pole pole. Kubiba na kaushago mwezi moja. Alimdanganya, alimdanganya je, acha na ndugu yake. Tulieni, tulieni sasa. Hii kesi sasa mtaniachia mimi mwenyewe. Ah, ah kuachia, ah, ah, ah. kuna cha babe, staki cha babe, staki, staki, staki. Huyu msichana aende. Aende kula. Hakuna wilista cha babe, staki. Staki cha babe. uwo ni uyame jifunga tawe luki muguza kidogo tambuka aende aende aende abebe ndo hizi nguo zake utajua nguo zake ndio hizi ndio hizi abebe aende abebe kuna mali naenda mimi mwanaume mgani mwenye anajishika shika shika nguo zangu this is not a man ah, aenda ah, ah, hivi nyumba yangu aenda ah hakuna mali naenda aje na hajavaa ah aenda avalie mbele hii ni nyumba yangu Sema acha nani atoke nje kwanza, ungeacha avae, tutoe nani nje? Hapana, nguo nini? Wewe chagua, utabaki na baki na nani? Unataka niende nivalie manguo huko nje? Eh, ndio pale nje. I'm not going. Willy ndiye anajua, si mlikuwa na ah, ah. Willy. Hakuna kuvalia nguo kwangu. Tunatoka eh, wote. Endeni bafu iko iko free huko nje, endeni mvalie huko. Tunatoka wote. Sasa Willy story. Nani atoke nje? Umeshindwa kuchagua. Bro. Ama watu nawapenda tu wao waongee. mimi yani nimechanganyikiwa bro. Yaani hapa na bado hujachanganyikiwa, bado hujachanganyikiwa. Yaani hapa nilipo kichwa kimewaka moto sasa hivi. Eh, venye ulikuwa unaleta huku unajua kijawaka. Lakini ufai kuleta kichwa kimewaka, sio hivyo. Mnalalia na mama. Imagine muulize ni wanaume hata hata ni wanawake wanaume wangapi huku nje. Mimi nazakwambia, mimi nazakwambia kama mwanaume hiyo hiyo poa. Eli mungeenda mahali pengine hivyo lakini usisema ah, ati mnafaa. ni msamaha sasa. Fanya Msamaha gani? Kwani wacha wacha binti watu avae nguo. Tukifanya nini? Acha basi aende. Ulikuwa umeniacha hata ujui fare ni aje nimetoka nimetoka nyumbani. Maze mbona ume umekataa kumpea fare akuje wanao? Sababu anajua anapata vidosho dosho huku nje. Na alikuwa ameniambia arudi. Brosa hii nitamalizaje walai? Hii itaishaje? Ah, hii shetu kwenye Chris. Sasa unataka aje atoke na yeye waende ama huyu atoke bwana hapa? Decision ya ni ya Willy. Decision ya Willy. Willy ndiye anafai kumake decision. Sasa pia amua. Hebu amua. Nani aende? Wacha Fei avae nguo basi ajitoe. Si ndio Fei? Sawa, Fei umesikia? Ndio ndio. Fei. Nenda wapi mimi? Nenda wapi? Kwenda. Enda enda. Ah, ah, ah. Bwana amekukataa. Boyfriend bwana wako amekukataa. Hataki kwenda. Tunatoka wote. Ah ah. Hakuna. Hakuna. Hakuna mali naenda. Fei. Utaki kwenda. Check it. Ona, check it please. Ah, mimi nitaka nibaki nyumba. Hii ni nyumba yangu, si ndio Chris? Wote unawatoa wote. Hapana, William ame make decision na fei aende abebe tu vitu nafanye nini mlango ndio hiyo uliniambia una bibi hata nifanye hivi hata nifanye hivi sawa eh mimi ni mkebe Chris si ndio mimi ni statue sababu umemwambia una bibi si ndio Chris cut cut Thank you.